Què ens provoca inseguretat? Creiem que la nostra societat està construïda sobre uns fonaments plens de prejudicis i pensem que el primer pas per lluitar contra la inseguretat és combatre aquests prejudicis. Nosaltres, com a veïns i veïnes del districte de Sant Martí, pensem que moltes persones tenen prejudicis sobre alguns barris de Sant Martí i d'altres districtes de la ciutat. A través del manifest hem volgut combatre aquesta mala reputació. Som partidaris de reforçar el model preventiu, ja que si es preveu una situació no cal actuar després. També pensem que la seguretat comença des d'un mateix i per això ens agradaria que el sistema educatiu ja estigués més implicat. Amb l'objectiu de posar fi a les baralles, la solució més efectiva seria augmentar la presència policial en els llocs més conflictius on se sap que hi ha baralles sovint. Encara que pensem que la ciutat de Barcelona és força segura, hi ha algunes zones, normalment situades cap a la perifèria, que ens semblen més conflictives. Hi ha zones mal il·luminades. En destaquem els muntants de la Ronda del Guinardó i el Parc de la Creueta del Coll. Creiem necessari un compromís ciutadà sobre els serveis públics, com ara els ascensors i les escales mecàniques, compartim molt la, la visió general que vosaltres heu, heu plantejat aquí. Jo crec que sí que és molt important fer aquest èmfasis que heu fet vosaltres, no? amb què la seguretat sobretot s'ha d'orientar a la prevenció en tots els àmbits, sempre a la prevenció, perquè si s'ha d'intervenir ja per intentar reparar una situació és que ja estem anant tard,